Γεια σας, είμαι Ερίστη, είμαι 20 χρονών, αποφύτησα από το Λύκειο, ήμουν άνεργη για τρει μήνες και έπειτα έμαθα για το πρόγραμμα του ΑΕΔ και ξεκίνησα με αυτό. Ε, προσωπικά δεν είχα κάποιο εισόδημα, οπότε έμενα με τους γονείς μου και δεν υπήρχε ανεξαρτησία σε κάποιο επίπεδο. Εδώ στο, γραφείο, στο τοπικό γραφείο διασύνδεση πήρα πληροφορίε για το πρόγραμμα του Youth Guarantee. Πήρα μέρο στο πρόγραμμα τη μαθητεία του ΑΕΒ για να γίνω κομμότρια. Και σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα, οι μαθητέ αποκτούν επαγγελματικά δικαιώματα επίπεδου 4 σύμφωνα με την EQS εγώ προσωπικά έχω εργαστεί σε τρία κομματήρια διαφορετικά, τα οποία μου έχουν δώσει αρκετά προσόντα και αρκετή αυτοπεποίθηση, ώστε να εργάζομαι πλέον άνετα με τις πελάτες και τους πελάτες. Και αυτό με κάνει πολύ χαρούμενη, γιατί ε, πήρα αυτά τα εφόδια μέσα από το πρόγραμμα της σχολής του ΑΕΔ. Νιώθω πολύ ευγνώμων και περήφανη για το, για που μου έδωσε αυτό το πρόγραμμα. Ε, επίσης μου έδωσε ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα, ότι επέτυχα το δικό μου εισόδημα. Ε, επίσης δέχτηκα μία πρόταση από το τελευταίο μου αφεντικό να συνεχίσω να εργάζομαι στο κομματιριό του, ε, αλλά επειδή έχω επιλέξει να ανοίξω μία δική μου επιχείρηση με μία φίλη μου, τα προγράμματα μαθητείας του ΑΕΒ μπορούν να εγγυηθούν σε κάθε μαθητή ε, ότι, θα ε, ότι θα πάρει επαγγελματική εμπειρία και αυτό είναι ένα προνόμιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία.